что такое? Все. Ахилл оторвала. Всем привет, это Тим Ризл. Что случилось? Слишком много круассанов ела. В общем, Сашка порвала ахилл. Я такое видела всегда по телеку. Я пойду тренить. А ты оставайся дома. Я и так не тренила. А, здравствуйте. И сегодня с нами Матвей. Да, я. <laughs> Игорем. А. <laughs> Будем тренить, короче, сегодня вот здесь. Но это не точно. Что-то... Как пойдет. Как пойдет. Don't you think Ой. Is it me that makes you feel complete? Меня потряс просто, я наушники уронил. Ты обниматься. Владик Ему не хватает любви. Нахуй ты раздел? Вау. Да ты чего? Da, Fight! da, foi, da, foi. Oh. Yeah. Whoa, whoa, whoa. lupa ну enggak ух О! А ты на нахуй не посмотрел. Я прям обосрался, я прям такой горячий. У него руки дрожат, смотри. Фиксация почти да Ты даже не смотри, куда ты приземляешь. колено. Проще некуда вообще. Э, парни, парни, парни, аккуратно, аккуратно, сейчас упадете и убьетесь. Парни, отходим, отходим, отходим. Ой. Эх, эх, эх. Ще повище було. Под себя сходил передний. Нихуя ты стикнул? Да. It's a dance to know with this place that I go Leave you home all alone While it eats out my soul Plant my seeds is cold Walking those games, faith losing hope Told my mom better days And these bills are paid Cause these tracks getting played This is the place ah. yeah. Yeah. Oh, you. Ребята, всем привет! Прошло две с половиной недели после операции, и я загораю в Питере. <laughs> Неожиданно для Питера, конечно. А, в общем, мне сняли швы, а, мне поставили ортез. Вот эту замечательную штуку заказал мне Никита Тетерев в Америке, и ребята другие привезли ее любезно. Никита, спасибо! Это такая подкладка с шариками которые подстраиваются под твою ногу, и вот такой вот корсет. А теперь красота неописуемая. Разрешили снимать ортез, чтобы нога немножко могла загорать, получать витамин D и мыть можно ногу, но шевелить туда-сюда ни в коем случае нельзя. В общем, нога очень слабая, как у Гарри Поттера вот такая вот рука. <laughs> Очень страшно что-то сделать с ней, так что буду просто вот так лежать. Да. Это прикольно. Сука. Блядь. Сука. Давай, давай. Пошел, пошел. О, не останавливай. Блядь. Дура. Блядь. Не так зашел, как хотел. Сука, ебаный ты нахуй, блядь. Какая ты высокая. Блядь. Да сука. четко, четко, четко припарковался. Вот огонь, вообще это твой шанс. Давай, давай. Есть. Да блять! Блять! Да блять! Далеко был. Да блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Да ебать, нахуй, газон! Ощала! Хаби, хаби, хаби! Давай, тащи, тащи, тащи. Вот, все, все, все, все. Ощала! Слушай, ты реально сейчас гикнешься? А если то, что называется просто выгорание на работе, да, вот человек